اس پاگل پن میں شامل نہیں ہوں گے مارے جائیں گے میں میں کھڑے کر دیے جائیں جائیں گے گے گے گے جو جو بولیں بولیں سچ سچ مارے برداشت نہیں کیا جائے گا کہ کسی کی کمیز ہو ان کی کمیز سے زیادہ سفید برداشت نہیں کیا جائے گا کہ کسی کی کمیز ہو ان کی کمیز سے زیادہ سفید کمیز پر جن کے داغ نہیں ہوں گے مارے جائیں گے دھکیل دیے جائیں گے کلا کی دنیا سے باہر جو چارن نہیں جو گن نہیں گائیں گے مارے جائیں گے دھرم کی دھجا اٹھائے جو نہیں جائیں گے جلوس میں گولیاں خون ڈالے گی انہیں کافر قرار دیے جائیں گے سب سے بڑا اپرادھ ہے اس سمے نر اپرادھ سب سے بڑا ہے اس نہتے اور میرا جو اپرادھی نہیں ہوں گے نمشکار دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کریں اور سائیڈ میں بیل آئیکن کو ضرور دبائیں جس سے گھماسان سے جڑی ہر تازہ اپڈیٹس آپ تک سب سے پہلے پہنچے